Ku melangkah terseok tuh dibunuh waktu Seingatku waktu itu kau bersamanya Ku menjadi bulan-bulan bagaikan dalam sendu Hatiku membiru terpeluk myself tersungkur tuh dibunuh waktu Kalau nanti pasti waktu akan berlalu Besok masih kau tak kunjung muncul dan tak menentu Mungkin aku masih bisa mulai